malah sudah diguyu ya, iki kira ini oh, ora enak tenan kan, ya, kula mlebu yo ya. ngapunten Pak ngeten niku lho ngutang mati ae sik le pangapunten Mbak lha kok lha niku kan sajene lho Mbak sajene iki iki le yang kopi ini aku, aku nak ritualnya ini orang ngombe kopi, orang yang inspirasi ini, le. Oh, sih, le loh pikir itu muta mati rokok kayak gini aku ngerti karamu ya le cek iki pirantine wis komplit kabeh ya. iki kok tak sumet loro ya le sing siji kok gimule karo tak dunganane sik le iya meledos ya ada percuma wong bambah nang meledos banget ya, tapi ini anakku dolanan kaya ini mah gebledos sampai le iya ini yo panas semua ini ini pokoknya sing loro iki semua ini sobat lho ki nang tolong nang sing ini sing iki mbek bali iki Wes wes menenang. Dan sebul karo demite dhewe nang. 그 냥물 개 중이대 해요. 아니 그거 그냥 물개 제일 중이대 나. 에, 나는 마디. 발이만. 라지 몰라 발에 거요 보아이. 사는 분 거들 아고 싶어. 오와. 이게 무슨 버섯나? 에, 아무래. 빵 먹고 싶어 아 또래 아 고고 자 종합 오래가 너무 좋아 좋게 한번 더 이렇게 길어 kok ah 你明白？啊，对对，等等，给这这走。Nice，同志们，嗯嗯，啊，同志们，你是有点急。Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim tay itu silat pite jenenge brutu. Relo telat rokok isang jenenge sikil. Lu ora ulung gak sikil jenenge jalu. Wosi yo wosi. Vossi, no vossi, il vago, eh, eh, no vossi, vossi, ah, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, vossi, scappa il paio. E dove? Mandi! Per via là, tu cono poco. E altro sembra, Yo, mandi, tu mi dai, oh, su minger, su minger. Tam Yo, vuoi, na. Ah, hai, chi in cotone? Ikin ko sumat Bonek palem ngarepan nih. Nggih. Meneng isi nih. Engko nganti ana barang gigol niku jiku men. Lah sing bakal tembus sesuk ya kuwi le. Nggih bisa. Di sumen ya le. Yo. Di sumen. di sini. Aku tak ngentekke kopi wis. Yo. Nggih. Yo. Kok kari ngono Oh, di sini ada kopi. PTL jadi dong ngapain pun ini lah ini PTL itu jadi tong gogi ini gur syarat nih ngomong lah yo Arvin, hati-hati oleh.